E yeah, gata, am fugit ea, am fugit ea Sunt așa de rapid că sunt bol, nu mă prinzi ea Nu mă prinzi ea, nu mă prinzi ea Nu te mai detrabă, nu știa ce pretinzi ea Ce pretinzi ea, ce pretinzi ea Noi nu cumpărăm noi ce vrei să ne vinzi ea Ce pretinzi ea, ce pretinzi ea Noi nu cumpărăm noi ce vrei să ne vinzi ea Număr până la 2 și 3 gib mir Gas, fliege zum Mars, hier zu viel Hass, weg von der Erde, Chalas, Chalas. Guck mal, mein Flow ist einfach zu krass. Ja, Bruder, wir sind andere Liga. Komm nachts auf der Straße, ja, Habiba. Hör nicht auf die anderen nie wieder. Jede Nacht sitze und schreibe Lieder. Oder warte, lasse, der Wetzersbade, Lani, Velo, Tony, Menoko, muzică urbană N-ai viață socială și vorbești de morală O dau în șase limbi și în germană Livrez doar piesă fireblană Too spät, too late Es ist Zeit, dass du jetzt gehst Ich weiß nicht, was bei dir jetzt hält Schieb den Film vor bisschen gel Da, da, am fugit ea, am fugit ea Sunt așa de rapid că o să-mi bol, nu mă prinzi ea Nu mă prinzi ea, nu mă prinzi ea Nu te mai de treburi, nu știa ce pretinzi Ce pretinzi, ce pretinzi Noi ne cumpărăm nu ce vrei să ne vinzi oh, ei, ei, ei Număr până la 2 și 3 ei, După vin cu frații mei ei, De noi n-acum se de ei, ei Unde mă duc sunt și ei, ei Peste tot cu frații mei ei.